Chez Skinkin, il vous propose de designer votre coque de téléphone mobile. Moi, Francis 15, designer connu, je vais encore plus loin. Et je le prouve. Skinkin.